お腹を引き締めたい人は次から膝をついてプランクをやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引き締めたい人向けの 膝をついたプランクを紹介します。プランクといえば、通常、肘とつま先で体を浮かせてキープする。脊柱起立筋と腹筋に効かすエクササイズなんですけども、膝をつくことによってメリットが4つあります。たったの20秒でしっかり効きます。次に腰を痛めにくいです。そして行いやすいです。骨盤を後傾させやすい。普通のプランクでしたら骨盤を後傾させてお腹を締めないとですね、 腹筋よりも脊柱起立筋に効きやすいです。反り腰の人が普通のプランクを行うと骨盤を前傾させずに行ってしまうので、さらに反り腰が悪化してしまう。腹筋に効きにくい。腰を痛めやすい。そのようなことになってしまいます。で今回、膝をついて行うことによって、たったの20秒でしっかり効きます。ではやり方を説明していきます。まず通常のプランクの場合は、 このように体を浮かせます。この時に腰が反れてしまうと腹筋に効きません。腰を丸めれると腹筋に効きます。ですが、これもやってる人はもう慣れてきてですね、もう30秒、40秒、楽にできてしまいます。そうなるとやらなくなります。ですが、プランクというのはお腹引き締めにはいい種目ですので、これをですね、膝をついてやることによって効きます。 まず手を伸ばして肘をつきますで手はグーもしくはパーで踏ん張ってくださいこれで体を持ち上げるだけですこれで20秒間キープしていきますこれのメリットは腰を反らしたまま体って持ち上がらないので必ずこのように骨盤を後傾させれます なのでお腹にしっかり効かすことができます。これを一緒に20秒間やっていきましょう。しっかりまず手を伸ばして、肘をついて、つま先を立てて、お腹を引っ込めていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、 うーお疲れ様でしたどうでしたか普通のプランクよりしっかり効いてないでしょうかどうでしょうかコメントをぜひお待ちしております今みたいに膝をつくことによって腰を痛めにくいです そしてプランクももちろん脊柱起立筋に効かしたい場合はですね無理に骨盤を後傾ささずにフラットの状態で体を浮かせれば腹筋脊柱起立筋両方にま効かすことができるんですけどもしっかり腰を丸めてお腹を締めて体をキープすることで締めているお腹の筋肉が体重支えることによって引き伸ばされる感じになりますのでお腹にしっかり効くと、まあ、腹筋ローラーみたいな効果を得られるということになりますたったの20秒ですので頑張ってもらえたらと思います 今日は普通のプランクよりも膝つきプランクが効きますよっていう動画内容でした頑張った方勉強になった方よかったらコメントグッドボタンそして登録されてない方は今後もエクササイズもしていきますので登録よろしくお願いします皆さんご視聴ありがとうございました Thank you.